FK Films. Ich heiße Oliver Martin, bin 31 Jahre alt, komme aus Heidenheim, und fahren Golf 2 Umbau auf V6. ja, warum fahre ich dieses Auto und kein normales? Ähm, das hat was mit Freiheit zu tun, Kreativität setzen und einfach nur das gewisse etwas andere zu haben und ein Adrenalinkick-Feeling zu spüren. Verändert wurde am Fahrzeug der Motor, VR6 Corrado, 2,9 Liter Maschine, dann eine G60 Bremsanlage, vorne wie hinten auf Scheibenbremsen, AP Gewindefahrwerk auf Opel Stahlfelgen, 9x16 vorne und 9,5 x 16 hinten. Hinten ist ET0 ist schon mega grenzwertig. Ja, und Innenraum ist recht sporade, eigentlich bis zu den Leinensäcke an die Türverkleidungen ran. Eine Golf 3 GT Edition Ausstattung und ein 26er Lenkrad Alcantara bezogen. Und das war's eigentlich schon. Change Also ich habe einen Sohn, der wird jetzt im Juni fünf Jahre alt. Immer wenn ich zu ihm komme und er sieht mein Auto, sagt Papa, cooles Auto. Und der grinst dann auch immer so, weil er guckt mich an und ich gucke ihn an. Dann grinsen wir beide, wir sitzen dann vorne zusammen drin, er in seinem Kindersitz und ich vorne. Ja, und dann grinsen wir quasi beide über beide Ohren und haben einfach Spaß. Er findet mein Auto cool, weil es komplett, weil es cooler ist wie Mamas Auto. I could be the one Somebody to show you how it's done Just give me a chance to change your life I know how to make that future bright I could be the one Somebody to show you how it's done Just give me a chance to change your life I know how to make that future bright BMX-Fahren ist eine Leidenschaft von mir, die ich schon mit sechs Jahren hatte und nie aufgehört habe. Mein Sohn fährt jetzt auch Fahrrad. Ich habe ihm auch eine Mini-BMX gekauft. Und das Geilste ist, wenn ich mit ihm zusammen Fahrradtour mache. Das ist einfach nur cool, wie Vater und Sohn mit dem BMX so irgendwo so durchs Dorf rumfahren. Kleinere Strecken. Mir gefällt es. Da kriege ich immer so Freude drehen. Das ist ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Also ich fahre dieses Auto aus freiem Willen, weil ich es will, nicht weil ich es muss. Weil ich es einfach, ich finde die alten Autos, auch wenn es Umbauten sind, viel geschmackvoller, die haben noch Klasse. Das Gefühl, wenn ich mit dem Auto fahre, das ist Gefühl von Freiheit, von Coolness, von einfach nur Feeling, Freude, positives Empfinden. Weil man genau weiß, hey, das Auto fährt kein zweites Mal. FK Films.